به چه مپی به به بودی. سادی چی میشد اینه تو رنگ بود خدا بکیم لذت میبادیم لذت I'm here to tell you right now we don't care Let me tell you right خب. آمارا رو بکش من بریم بریم بکن دیشب با اسکایپ اومده تو سرسیما داشت گزارش میداد با چی؟ <laughs> What? Koca buz var. Dahi. It was at this moment that he knew. He fucked up. Well, mi yaptım? you know, you know, What? Windows abi Sen de görüşürüz. Ya. Ben هیچ کس اول. شیت نیست. وات چی شد؟ من قد شدم اه. Microphone muted. بیا یه گاز بگم اینو بیا Microphone activated. سطح اینا رو یا علی Hi guys What's up? What's up? What's up what's up نزنین اینقدر جغ مادر قبا آیا آره دیدی هاستش پرچود پایین لیس خورد <laughs> گذاشتن این لبه چی؟ لبه سخت یا لیس خورد افتاد پایین مکن این بده علی راضی یا حریص شدن حریص حریص شدن آفرین اینجا نه گاش یارو میگن کارش جمع درجه یا اول بعد خبره با بریم که بذار بیام مگه من زدمش فاک هنگه برو برو باشه چیز هستش از حاج میسم چه میکنه Хиба на восхал. Хиба на маму твою ебала, долбоеб. What? Ne next level'ım? Ders koşamadım her gün. May zamienię, may zamienię, may zamienię. A, <laughs> ty zginęłaś, Hey! Hey! اوه چیزت کسکش آره Let's go Hey! Hey! We're ready. Hasredince Aha! Nunetun bir umbi ay kâkeşâ! Ha! Ne lazım? آره. یاد <laughs> بند شد آره بند توی گرماز این شرجی من مورد تو ساختمون طبقه بار نه آبی نه چیزی تو خاک ها کسیف من همچه جایی اصلا نمیرم به خدا قسم علی تیره نخوری باز <laughs> یارو بند شدش نه من نکس لیولیم تیم رو بند کردیم out if you ignite me's a road ahead of full prophecy To be the greatest beast the world has ever seen I feed him every day like the bones clean I feed him all the hate and he grows me And he gets claws real big, pissed off quick And if you cross him, you might drop dead Metaphorically, of course, settling the score Never getting bored, loves the blood and gore Always wanting more, feeding from the source They don't really understand until they feel the force